Wenn Gott gewollt hätte, dass elf Spieler einem Ball nachlaufen, dann hätte ja eine Fußballmannschaft zwölf Männer, aber einer steht ja am Tor. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.